关于才干优势，我最喜欢的一个比喻呢，来自于古希腊人。古希腊人认为啊，天赋是你身边看不见的守护神，他会在你不知道的时候偷偷的飞出来帮你。但如果你需要召唤他的话呢，你只需要清晰的喊出这个神的名字。你知道，在西方的神话世界里面，名字是有它独特的力量的。那些驱魔人当可以喊出魔鬼的名字的时候，那个魔鬼就必须得现形。 每个神灵啊，都有自己独特的能力，也有自己独特的脾气，还有自己独特的小个性和阴暗面。真正的勇者懂得调用不同人的力量，这是不是一个很美的传说？才干也是一样啊。很多时候我们是隐隐约约觉得自己有才干，就好像隐藏在身边的守护神一样，虽然可以保护你，但是你没法召唤，一直到你可以清楚的识别。 和认出他们来，我们用了测评、用 sign 很多方式，总算是知道了他们的名字。今天，我们进一步让他们现身，看清楚他们的形象，了解他们的脾气，也分析他们的弱点。这样，你可以更好的调用你自己的守护神。当你可以看清很多很多自己的才干以后，你就有机会给他们排兵布阵，进行一个真真正正的优势取向的工作和生活。那么接下来呢，介绍一个小的技术，叫做才干素描。 用四个方面的问题进一步勾勒关于才干的形象，很多的测评报告也都是从这四个方面去写的，所以你可以从很多测评报告上面看到这些才干的四个方面的蛛丝马迹。才干的第一个方面呢，就是在哪儿用，你的才干优势在哪个领域、哪个行业、哪些做事情的阶段是特别适合使用的。第二叫对内怎么用，也就是说呀，你的才干优势对于个人成长方面该怎么去使用。 它怎么能让你更快的成长起来？第三个叫对外怎么用，在你为人处事、管理、领导方面怎么样更好的使用？最后面叫怎么样防止被滥用？因为所有的才干都有阴暗面，那你这个才干和优势有什么阴暗面呢？你应该用什么样的方式去规避它？有谁可以支持和弥补它呢？如果你一直在听超级个体，你一定会记得我们在一开篇的时候提到过的一个能力模型。 是一个三角形嵌在一个圆形的图里边，在哪用讲的就是如何选择适合的领域，它其实对应的是你的职业定位、生涯规划的能力。对内怎么用，其实讲的是你的个人成长策略，你的优势如何到应用到个人成长里边去。对外怎么用，则包括了你的产品能力、媒体能力和运营能力。我们说过，这个世界上只有三种人：产品能力就是做事儿的能力，运营能力其实就是做人、领导和管理的能力。 而媒体能力就是影响和传播的能力。那么前面这个三者都很清晰了，我就我来说说看，为什么要防止滥用？因为几乎所有的天赋才干都有自己的阴暗面。比如说我一个好朋友，他的一个优势呢就是学习，哎，他太爱学习，也太能学习了，不管学什么都是我们中间学的最快的，考试分数最高的。这个天赋肯定帮了他，但是也对他造成很大的障碍，就是他总是忍不住。 在事业的不断的开新的窗口和机会，这导致他精力会比较分散，很难常年的傻呆呆的学一样东西。这有点像是那个《射雕英雄传》里面的黄蓉一样，因为太聪明，反而学不会左右互搏。只有傻不拉几的郭靖，反倒是一心一意，很快就学会武功有进步。你发现是不是所有资源背后面都有诅咒呢？为了让大家更加好的理解。 才干素描这个事儿，我就拿自己开刀，用理念这个才干给大家分析一下才干是怎么样用到自己生活里边去的。我是一个特别关注于理念的人，所以从初中开始就开始研究什么爱因斯坦的相对论呐、尼采的《查拉图斯特拉如是说》就等等这样东西啊。虽然水平不高，但是热情很强大。像一个关注于理念的人，他应该在什么环境工作呢？首先，他应该进入项目的策划阶段。 尤其是理念搭建阶段。再比如说，这个人应该适合成为一名专业人士，他应该擅长研发，而不是一些具体的实操或者是商业上面的运营。他适合进入那些需要持续的理念学习的领域。一个领域在别人看来天天更新很累，对他来说可能却是一个特别开心的部分。比如说，生涯规划咨询就是一个天天玩理念的领域。 在真实的生活中间，我让自己参与了大量的这种公益和商业项目的前期策划、投融资、项目筛选以及个人的咨询，这都很好的发挥了我的理念这个才干。在自我管理方面，理念的人呢，每天一定要留出足够多的时间跟自己玩理念，足够多的独处和思考的时间。我自己是这样，每天如果可以听到一个好的理念，想明白一件事儿，自己连睡觉都睡得特别安稳。 所以我自己每天都会给自己留出大概两小时的独立的思考和写作时间，十一点到一点钟，家里面一个人都不吵的时候，是我最开心的时候。周末的时候呢，也应该留半天时间相处。然后一年时间，刻意的让自己学习某一个专业领域，报一门课或者进入一个圈子，这样短期一两年没什么感觉，但是当你可以连续五六年做这个事情的时候，很多知识叠加到一起，就形成了一个很强有力的。 理念的模型库，除了自己学呢，我还定期的组织思想夜宴。那这是我自己发明出来一个可以让很多高手一起来聊一个话题的讨论方式。以后有机会啊，跟大家详说。我会每个月定期的组织和举办这样的聚会，让自己持续的有很多不同的理念可以冲击你。在做事儿的时候呢，一定要在理念比较重要的项目里面和环节投入更多的精力，而在执行方面呢，更多的放手。 我应该更多的参与一些品牌设计啊、理念传递啊、企业文化呀、心智改变这样的事情，会更加适合于我。在传播和管理的时候，我是那种总是可以更快、更好的抓住最新理念的人，以及给大家拆解和介绍那些别人看不懂、觉得非常复杂的东西，用特别清晰、简单的方法讲出来，这是我可以给团队最重要的价值。那理念有没有盲区呢？有很大的盲区。 你练好的人呢，通常就很容易看不上务实的人，觉得他们一次次练太 low。其实啊，这又导致很多你练好的人，他的技术并不是很娴熟。比如说我的口语吧，普通话就一直没有能达到高水平，就是因为我其实并没有在重复练习上面花太多的功夫。这是需要提醒和警醒自己的。最好是你可以跟实干家形成深切的同盟，每周花固定的时间跟他们聊天，让他们可以理解你的想法。 第二，理念好的人容易虚和飘，而且思考会过快，所以呢，很多时候他讲的东西，对方不一定能听得懂。所以我花了很多时间去学习怎么样图示。今天你看那些图，很多是我自己画了一个草稿，然后请郭郭画出来的。第二，需要学会讲故事，要学会用脑图，用很多方式可以很直观的表达你的理念，这才会让更多人可以理解。 第三，你念好的人很容易自嗨，就他很容易自圆其说的解释很多东西，所以你一定要在身边找到那些很有数据逻辑的批评家，很有科学精神的人，他们没事儿来刺激你、挑战你，让你有机会锻炼自己的理念。所以我在这么多专栏中间，其实我跟左老板是好朋友，我也特别推荐你们去听他讲的《左老板谈科技》，因为他就是一个能真真正正挑战我的理念，给到我科学精神的人。你这么总结一下。 一个才干卡片是不是就写出来了呢？感兴趣的人可以点到图文里面看一看。而且这样的卡片呢，你集齐两三张，基本上你的工作领域、你的自我管理、做事儿方式以及你的知识系统，就都会慢慢展现出来。你可以把它打印出来，没事儿带在钱包里面，甚至做成一个小桌牌，放到桌面上，这样子时时刻刻提醒你自己的优势和要注意的东西。你的守护神不就现形了吗？ 当你有了三到五张这样的卡片，你可以进一步的重新思考你的整体做事情方式。还是拿我们这个专栏举例子吧。想开超级个体的初心和目标，我前面提到过了。我觉得我一直想做一件事儿，就是帮助这个时代的人找到最好的个人成长方法论，以及帮助更多的人成长为自己的样子。但是具体该怎么做，用什么方式呢？说实话，罗胖猛然让我开一个专栏，我还是有点懵，无所适从的。 尤其对于我这种非要搞点新玩意儿的这种长桌不死的性格，我经常会想说：写什么内容，他就会对什么感兴趣。对，和其他高手相比，我的优势又是什么呢？但是尝试用优势取向的方法来思考这个事情的时候，就会给你提供很多的线索。所谓的优势取向，就是在所有达成目标的路径中间选择优势最强的那条路径，而并不一定是最短的那个路径，因为两点之间不一定是直线最近。 而是阻力最小的那条线最近。回到我自己身上来，当时我给自己列出自己三个比较强的优势是理念、创意性的表达以及策略。所以我自己设计的超级个体啊，是这么一个产品。首先，在这个专栏应该是介绍关于个人成长领域最新或者最经典的理念的。第二，在保证专业的前提下面呢，要用大白话解释理念，尽量的不要陷入个人经验主义，也尽量不要纯鸡汤。 第三，尝试用多媒体、图画、图表的方式来概括和表达。大家可以听到啊，我开始尝试了更多的元素，比如说多媒体啊、声音、诗歌、电影等等。我以前是老师，所以声音的表达应该是我不错的一个优势。那今天超级个体的声音，应该成为我们这个专栏一个很标志性的特点了吧？也是很多人很喜欢的地方。最后面一定要持续的提供有效而且是明显可操作的策略。 因为我天生就特别适合设计策略、创造策略以及修正策略，并且帮助大家去执行。因为我一直相信啊，真正的成长在专栏外、在课程外、在语音外、在你自己行动的时候。因为所有的策略都只是一个梯子，如果你不爬几步，永远都不会提高。那么，所有这些要素综合起来，持续迭代，就变成了今天你听到超级个体的样子。 虽然这个过程还是很辛苦，但是因为我走在优势取向的路上，所以我很快乐。今天的每日总结：古希腊人是怎么样看待自己的天赋的？他们的观点跟今天现代人的优势天赋观有什么关系？如果要描述自己的优势、天赋和才干，有哪几个维度是需要思考的呢？为什么说所有的资源背后面都有诅咒？ 什么是优势取向的工作方式？你如何设计自己优势取向的工作方式呢？